El cerebro humano es uno de los misterios más grandes de la humanidad hoy en día, la ciencia anda descifrando la forma en la que funciona esta importante masa de neuronas que fácilmente puede ser manipulada o destrozada, en el peor de los casos. El mundo está lleno de problemas mentales, y son muy difíciles de conllevar, pero, ¿cómo es la vida de las personas que las sufren? Él es John, y tiene el síndrome del documental. El joven muchacho está caminando, de repente se detiene, como lo haría cualquiera de su especie. Para el joven la vida es como un documental. El síndrome del documental es un trastorno que causa que la persona que lo padece se comporte como en un documental. Esto se debe a un problema con el lóbulo frontal, parietal, amígdala, gemelos, conductores de serotonina y el resto del cerebro. Lo que produce que el afectado se comporte como en un documental. Este no es un caso aislado pero hay muchos otros. Él es Francis y tiene el síndrome del pajero, se pajea a todas horas, en el baño, en su cama, en el patio, en la pileta, en la escuela, el trabajo, cenando con su novia, etc. No se sabe si le gusta el placer que siente, o si de verdad es una patología que necesita atención psiquiátrica. Es un trastorno del control de los impulsos. Suele ser acompañado por el síndrome de la poronga rota es Pedro, y tiene el trastorno del emoticono, suele decir X de seguido y es posible que se acompañe con un suculento. Es patológico, ya que una persona así lo dice hasta cuando no debe. El trastorno del respirador, es un trastorno que se le puede diagnosticar a una persona cualquiera que respire. Todo incluido en el libro CPNP Cosas Perdidas Nacionales y Populares. Entre todos los trastornos, si alguien que tiene estos, por favor, consulte al Ministerio de Ciudad Loquenderá o busque ayuda urgente a la zona de urgencias urgentes, un saludos.